mari mari mari mapuche moira Soy Moira Millán y desde el pueblo Wilimapu, territorio mapuche ancestral Patagonia, les enviamos un abrazo enorme desde el Movimiento de Mujeres Indígenas por Convivir a todas las compañeras que han levantado esta campaña, todas a las fronteras. Luchamos por el buen vivir de todos los pueblos, por la libre determinación de nuestras cuerpas, por la libre determinación de nuestros territorios y por la libre determinación de nuestros pueblos. Creemos que sin el reconocimiento de esta pluridimensionalidad y también la transhumancia histórica de los pueblos, difícilmente se podrá construir una sociedad donde el buen vivir pueda ser un derecho pleno. Les abrazamos y las acompañamos en su caminar. ¡Marichuevo!